गांधी एक ऐसे निडर नेता थे जिन्होंने एक बड़े समाज का ख्वाब देखा और पूरे देश को उसमें शामिल कर लिया गांधी में जो फियरलेसनेस थे गांधी ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं ये बोलूँगा जो कुछ भी हो रहा है जो भी गलत हो रहा है उसके ख़िलाफ़ अगर मैं आवाज़ उठाऊँगा तो उसके उसके रिपोकशंस क्या होंगे गांधी कभी मरने से नहीं डरे गांधी कभी हमलों से नहीं डरे वो चंपारण जाते हैं लेकिन वो वहाँ जाके सिर्फ एक मुद्दे को लेके या उसको कुछ करके वापस नहीं आ जाते वो वहाँ स्कूल खोलते हैं वो वहाँ पे पूरा कैंपेन करते हैं कि औरतों का किस तरह से उनकी पढ़ाई हो किस तरह वो घूंघट के ख़िलाफ़ पर्दे के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाते हैं तो गांधी को ये समझ बहुत अच्छी तरह थी कि जो भी सामाजिक मुद्दे हैं जो भी सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं गांधी सिम्बॉलिज़म का मतलब जानते थे आ, आज बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को लेके ये तो सिम्बॉलिक है इससे क्या होगा लेकिन सिम्बॉलिक चीज़ें भी एक बहुत असर डालती हैं गांधी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो जिसको आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं जो एक ऑर्डिनरी प्रोटेस्ट या प्रतिरोध में वो नहीं होती लेकिन गांधी ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की वो चंद लोगों को लेके चल पड़े डांडी मार्च करने नमक बना ऐसी चीज़ें करने की हिम्मत भी लोग नहीं करते और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इमेजिनेशन की भी कमी है क्यों है ये नहीं पता शायद जहाँ इमेजिनेशन है वहाँ कनेक्शन नहीं है ज़मीन से और जहाँ कनेक्शन है वहाँ इमेजिनेशन नहीं है आज़ादी आने के बाद जो पॉलिटिकल लीडर्स आए चाहे वो नेहरू हों या और लोग हों वो इस देश को जहाँ पे 9 परसेंट फीमेल लिटरेसी थी आज चौहत्तर परसेंट से ऊपर है हमें यह शौक है कहने का कि सत्तर साल में कुछ हासिल नहीं हुआ जहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जहाँ एजुकेशन नहीं थी वो नेशन बिल्डिंग में लग गए जो हमारी मिडिल क्लास है जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास नौजवान है जिसका ज़रिया किसी भी चीज़ से एंगेज करने का जो है वो म्यूज़िक से है वो इंटरनेट से है वो यूट्यूब से है आपको उन स्पेसेस में एंटर करना पड़ेगा आपको जो और म्यूज़िक सिर्फ वैष्णव जन गा के शायद वो नहीं होगा आपको जो नई जनरेशन का म्यूज़िक है जो रैप रैपिंग है जो स्लैम पोइट्री है जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनके साथ एंगेज करना होगा जब वो गांधी को और अहिंसा को लेके अपनी लैंग्वेज में लोगों तक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई जनरेशन तक पहुँचेगा हमको गांधी के कदमों पे चलना है और उसके कातिलों के कदमों पे नहीं अगर ये समझ में आ जाए लोगों के तो शायद हालात आने वाले दिनों में आने वाले सालों में बेहतर हो जाए